Рақуын деген сіз ғана мына ұшында көз алдымда ені. Қаумаған, Бітті яй? мен бұл. Яй, яй, лето, замер, Сумыр! Фа, фа, фа, фа. Фа. Ага. Да. Соль, соль. Жақсылық сөз О!